Brit. Brit. Brit. Brit. Dugan, mabot ang anak. anak. Subakay na! sa kuwan na yan.

na kami nagpastunan. Box, box, box, box, box. Fight! Fight!

Imong anak kay oh.